Meus olhos. Meus olhos, socorro. Socorro. Alguém me ajuda. Como então é que eu vou jogar isso aqui? Cara, que jogo fácil. Antes era difícil, agora ficou mais fácil. Mas ainda assim, dá pra... Заряди пулю. Очень тебя так класс. eu tinha atravessado o folho. Tá bom então, né? в выпуске вот так или мы не говорим. Ну, спасибо. あっ Thank you.